GoPro 11 4.7K euh, excusez 4.760 Hyperview toi aussi avec le la stabilisation boost on va voir ce que ça dit j'ai l'impression que ça pourrait être une belle option Je vais essayer de vous parler dans les pires sections du Mont-Saint-Anne. Oh, ça passe bien, ça. Ouais, fait que Hyperview 4.7K 4K, excusez, 60 FPS. Hyperview. Puis à place la stabilisation normale, ça va être la stabilisation boost, comme j'essayais de dire correctement tantôt. Oh, c'est rendu creux! Est ce här blir jag clic Avec les j'ai perdu mon temps, shit. Ah, ça peut être le fun Je pense que tu peux passer ça à la roche.